تقدامي تروح مالي فاصل الموت تتفكر الموت نسيتي بو وماما باسط الشيخ الهامل بزاف بالك حامل عشت الأوهام بسبابك ما نزيد نآمن واليوم عيش حياتك صغيرة